зробити дуже дешевий, я не знаю, гривень за 20 е, мангальчик, чи просто рішиточку, чи рамочку, на якій можна далі вже щось робити. Значить, Це штучки, які тримають підвісні потолки. Я не знаю, як воно правильно називається. Ми купили це 50 см, от з такими тілечками. Це 25 см довжина. В чому фішка робиться? Це дуже просто. береться ще... Ой, тут дим. Тобто є, можна просто залишити отак, насправді. Можна зробити так, як ми робили. Ми вчора смажили на рішітці курку. І ми зробили такі поперечини щоб було куди класти решітку. Дивіться, бачите, все петелічки. Ось. Береться решітка, кладеться і все смажиться. Можна взяти на решітку, можна навіть взяти котел. Трошки краще зробити і можна поставити котел. Для котла конструкція не дуже добра. то тобто можна брати там різну довжину, насправді вони є там по 30 см і так далі. і так далі. Але так от під рукою швидко зробити, коли у вас немає можливості, там, я не знаю, чи ви забули. Можна за 20 гривень купити цей весь набор, і у вас він завжди з собою. Такий простий мангальчик. І ще раз, це дві стоечки, в них вставляється одна довга. На неї нанизуються ще 4 штучки. І ця стоєчка просто в останній момент нанизується. І все, у вас така конструкція абсолютно проста. Ви можете регулювати все, що вам потрібно. Теоретично можна оці стоєчки брати не 25 см, а вище, там 30 і так далі, щоб можна було глибше чи вище робити. Ну, Для решітки взагалі супер.